She shot me one time Bang! She shot me two times Bang, bang, bang, she shot me again But she's gonna be my 冰，看一看不听话的下场，切狗头啦！啊 <laughs> 嗯，嗯，Ready Go！ Hollywood. 香皂，今天用哪个好？毛巾、浴帽、小鸭鸭，水温刚刚好。泼泼水来搓泡泡，今天真是美妙。大声唱歌扭。哈哈哈哈哈！那个笨蛋猫。 <laughs> Mm? Сегодня будет туса,